Навіть мух наказав вибити мухобійкою власну роблину, щоб навіть мухи нам не заважали. Починайте, будь ласка. Починати? А, Боже мій, починати. То може ви почнете? Ні, ні, я не можу. Ви моя вчителька. Починайте. За 10 років я так одвикла від цього, що я ся хвилююся, не можу почати. Не можу. А Боже мій, як навчати як? Мені старі гімназіальській вчительці. А ви почніть, як починали колись молодою. А ви хлопчачі чи дівочі гімназії працювали? Дівочі, відомства імператриці Марії Теодоровни. Боже мій, тоді ми всі починали молитвою. Пам'ятаєте молитву перед навчанням? Молитву? Стривайте, так, так, пам'ятаю. В городському вчилищі ми співали молитву. Всім хором співали. А хто спізнявся, той залишався на дві години в класі. Без обіда називалося. І нас у гімназії співали, прекрасно співали. Пам'ятаю слова, а Боже мій, не вже забула. За десять років не може бути. Молитва перед навчанням не вже забула. Невже молитва? Невже забув? О, Господи! приблагі Господи. Приблагі, Господи, і зможте нам благодать. Духа Твого Святого, Святого, Святого дарствующего і укрепляющего наші сили, даби, даби внимать преподаваемому учению, возрастимо Тебе, утешение, Церкви Отечеству на пользу. Садитесь. Розуміть, будь ласка, тим, що монастири ці 47. 47. Знайшли сторінку 47? Знайшов. Читайте вірш цілокось читайте голосно, виразно, вимовляючи кожне слово. Пахнет, пахнет сеном над лугами. Прононці, прононці, не над лугами, а над лугами, над лугами. Над лугами. Над лугами. да. Над луга, га. Ах, боже мій, та в майже немає звука «ги», є «ги». А звуки трапляються лише в слові Бог, де то вимовляється. Знаю, оце саме де є моє лихо віковічне, прокляття якесь, Киїнове Тавро, що по ньому мене впізнаватимуть навіть тоді, коли я розговорюю не те, що чистою руською, а небесною, ангельською мовою. Не хвилюйтесь, милий. В очі не впадайте. Як не хвилюватися, коли оце саме геть, увесь вік мені пекло і всю кар'єру поламало. Я вам скажу, ще молодим губернаторська дочь отдаля закохалася мною, просилася, молилася, познайомте мене, познайомте. Казали, не дворянин, якийсь реєстратор. Познайомте, познайомте, покликали мене туди як на ополона дивилася, почувши ж з уст моїх ге, одвернулася, скривилася. Я не розумію. А мене І вас тепер розуміє. не міг, не можу. О, саме скільки я пробував сказати у